ओके सो हामी सेसन अब सुरु गरौँ है त सर अब चाहिँ फर्मल्ली आजको सेसनलाई हामी अगाडि बढौँ अहिले अब विपिन सर हुनुहुन्छ विपिन सरको थोरै इन्ट्रोडक्सन र कहाँ बस्नुहुन्छ सायद हाम्रो यो सेसन अरूलाई पनि सेयर हुनसक्छ थोरै आफ्नो इन्ट्रोडक्सन र कहाँ के गरिराख्नु छ थोरै भनिदिनुहोस् अनि के छ तपाईँ अब कसरी अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस् अनि हामी सेसन सुरु गरिहाल्छौँ सर ए हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ मेरो नाम चाहिँ विपिन हो मेरो घर चाहिँ नेपाल यता गोर्खा हो र म चाहिँ हाल यता साउदी अरबमा अब कामको सिलसिलामा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा चाहिँ म अहिले हाल चाहिँ यता साउदी अरबमा छु र अब यो अब यहाँ पनि अब त्यति अब खासमा अब त्यति रिलायबल अब कामको लागि चाहिँ रिलायबल चाहिँ त्यति लङ टाइमको लागि चाहिँ त्यति बाहिरको यात्रा पनि अब त्यति त्यति टिकाउ नहोला जस्तो छ र त्यसको अप्सनमा चाहिँ मैले चाहिँ अब यो हाम्रो यो अनलाइन बिजनेसलाई चाहिँ मैले अप्सनको रूपमा लिएको हो र अब यहीबाट चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ म चाहिँ यसमा लागेको सर ओके सो एकदमै खुसी लाग्यो विपिन सर ल अब चाहिँ विपिन सर आफैमा चाहिँ साइमन जोन अहिले एसबिसी हाम्रो मल्टिभर्सिटीबाट चाहिँ जाँदैछ र यसमा चाहिँ विशेष गरेर सिक्सटी फाइभ थाउजन्डको ट्रेनिङबाट तपाईँ इनरोल भएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ है सर हजुर हजुर र चाहिँ आजको सेसनमा हामी केही कुराहरू सरसर्ती म तपाईँलाई भन्छु अलमोस्ट तपाईँले भएको छ एफिलिएट बिजनेसको थोरै हिस्ट्री तपाईँ हामी आफै पनि यो बिजनेस लागिसके पछाडि कस्तो हुन्छ नि विभिन्न सर अनलाइनमा पनि थुप्रै तपाईँको बिजनेसहरू हुन्छ तपाईँले सुन्नुभएको छ होला इ कमर्स इ कमर्स पनि अनलाइन बिजनेस नै हो ड्रप सिपिङ ड्रप सिपिङ पनि अनलाइन बिजनेस नै हो तपाईँको चाहिँ भनौँ न यो लगायत तपाईँको चाहिँ अरू के के छ त जस्तो डिजिटल मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङ पनि अनलाइन बिजनेस नै हो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको crypto relate crypto NFT metaverse यस्तो के अरे तपाईँको चाहिँ मनी मेकिङ वेहरू पनि आएको छ यिनीहरू पनि अनलाइन बिजनेस नै हो अथवा चाहिँ तपाईँको यो लगायत तपाईँको विशेष गरेर एफिलिएट अर्को चाहिँ एफिलिएट बिजनेस भन्छ यो पनि अनलाइन बिजनेस नै हो यो विभिन्न प्रकारको अनलाइन बिजनेसहरू हुन्छ र हाम्रो स्पेसियल्ली हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ एफिलिएट बिजनेसबाट हाम्रो इन्ट्री चाहिँ एफिलिएट बिजनेसबाट हुन्छ हाम्रो चाहिँ इन्ट्री चाहिँ तर हामीले भोलि पढ्दै जाँदाखेरि यहाँभित्र धेरै मैले जुन जुन कुराहरू तपाईँलाई सेयर गरेँ अलमोस्ट यो कुराहरू चाहिँ अलमोस्ट हाम्रो चाहिँ कभर हुँदै चाहिँ जाने गर्छ है त सर ओके सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मेन हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको एफिलिएट बिजनेस गर्नु र एफिलिएट बिजनेसमा पनि तपाईँको हाई टिकेट डिजिटल प्रडक्टसँग रिलेट हामीले चाहिँ एफिलिएट बिजनेस गर्ने चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य हो यो बिजनेस तपाईँको विशेष गरेर पश्चिमी राष्ट्रहरू जस्तो तपाईँको युरोप युएसतिर एकदमै प्रचलित छ र केही तपाईँको चाहिँ मार्केटर्सहरू इभन मलाई चाहिँ यो बिजनेसलाई प्रभावित गर्ने केही व्यक्तिहरू जस्तो डानलक तपाईँको चाहिँ लेजेन्डरी मार्केटरको चाहिँ तपाईँको डेभिड सार लगायतको व्यक्तिहरूले चाहिँ धेरै नै यो एफिलिएट बिजनेस एफिलिएट बिजनेसमा पनि हाई टिकट प्रडक्ट हाई तपाईँको चाहिँ हाई लेभलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ प्रभावित गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यसको विषयमा तपाईँले सर्च गर्नुहोला नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो भर्खर भर्खर सम्भवतः हाई टिकेट एफिलिएट बिजनेस चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमा मैले अहिलेसम्म चाहिँ देखेको छैन है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको हिस्ट्री निकै लामो छ यहाँभित्र चाहिँ तपाईँ आफैले अलिकति टाइम दिएर बिजनेस गर्ने भइसके पछाडि सर्च आउट गर्नुहोला मेन भनेको अब तपाईँले नर्मल्ली अलमोस्ट तपाईँलाई सबै कुरा नै बुझिसक्नु भएको छ मैले बुझाइ नै सकेको छु र तपाईँको के छ त भन्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि जस्तो वर्ल्डमा चाहिँ टु टाइप्सको चाहिँ इन्कम हुन्छ ए वर्ल्डमा चाहिँ थ्री टाइप्सको इन्कम हुन्छ स्पेसियल्ली हामीले चाहिँ दुई प्रकारको आम्दानीको विषयमा चर्चा गर्छौँ होइन र तपाईँको यो इएसबिआई e पनि तपाईँले मजाले बुझिसक्नु भएको छ र यो जरुर बुझ्न जरुरी छ एकदमै जरुरी छ हामी किनभने मान्छेहरू पैसाकै पैसा कमाउनकै लागि हामी पछि लागिराखेका हुन्छौँ पैसा कमाउनकै लागि मान्छे दौडिराखेको हुन्छ तर मान्छेलाई के चाहिँ थाहा छैन भने मैले कस्तो प्रकारको आम्दानी गरिराखेको छु भन्ने कुरा चाहिँ एकदम बुझ्न जरुरी छ है र अघि अलिकति थोरै तपाईँको अनलाइन बिजनेसकै विषयमा मैले कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा फेरि मैले थोरै रिमेम्बर गराउनु पर्ने कुरा चाहिँ अनलाइनमा त्यस्तो डिफ्रेन्ट प्रकारको बिजनेस पनि हुन्छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बिजनेस पनि हुन्छ त्यो सँगसँगै मैले अहिले विगत मेरो चार वर्ष पाँच वर्ष अनुभवले चाहिँ के मलाई चाहिँ फिल गरायो भने अनलाइनमा चाहिँ मनी मेकिङ स्ट्राटेजी चाहिँ दुई किसिमको हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ इजी मनी होइन इजी मनी चाहिँ एकदमै high risk high gain easy एकदम हुने रहेछ र दोस्रो चाहिँ मैले पत्ता लगाएको चाहिँ अर्को चाहिँ hard money online hard money तर हार्मनीमा चाहिँ हारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको रिस्क चाहिँ त्यसमा हुँदैन तर त्यहाँ बहुतै हामीले कडा परिश्रम र कडा मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मैले फिल गरेको छु सो हामीसँग मैले विशेष गरेर दुवै किसिमको प्रोग्रामहरू सिकाउँछु सेयर गर्छु इजी मनी पनि म सिकाउँछु इजी मनी कसरी बनाउने पनि र हार्ड मनी अर्को भनेको चाहिँ कसरी एकदमै हार्ड मनी बनाउने त्यो कुराहरू पनि म सेयर गर्छु हामी सिक्दै पनि जान्छौँ त्यो कुराहरू सो त्यो कारणले गर्दा गर्दाखेरि हामी अब यो विशेष गरेर इएसबिआईको तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ इम् employee self employee business owner र इन्भेस्टर र इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ भनेको चाहिँ जसले आफ्नो टाइम अरूलाई दिन्छ आफ्नो नलेज अरूलाई दिन्छ आफ्नो एक्सपर्टिज अरूलाई दिन्छ आफ्नो चाहिँ भनौँ न आफूसँग भएको एक्सपर्टिज एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ अरूलाई दिन्छ उनीहरू इम्प्लोइ सेल्फ इम्प्लोइ भनेको फेरि आफ्नो लागि काम गर्छ होइन आफ्नो लागि टाइम दिन्छ आफ्नो लागि तपाईँको चाहिँ एक्सपिरियन्स एक्सपर्टिजलाई आफ्नो लागि प्रयोग गर्छ सेल्फ इम्प्लोइ रहेछ होइन र विशेष गरेर अब इम्प्लोइ अब तपाईँको कन्स्ट्रक्सन गर्ने मजदुरदेखि लिएर डक्टरसम्मको एउटा चाहिँ इम्प्लोइ नै हो किनभने पन्ध्र बिस पर्छ उनीहरूले कडा स्कुल पढ्छन् आउँछन् र कुनै चाहिँ हस्पिटलमा गएर जब गर्छन् nine to five employee self employee अब भनौँ न तपाईँको चाहिँ डक्टरले भनौँ न एउटा चाहिँ क्लिनिक सप चलायो नाइन टु फाइभ पछाडि उसले चाहिँ आफ्नो लागि क्लिनिक फार्मेसी चलायो सेल्फ इम्प्लोइ अथवा चाहिँ रिटेलर सप नपढेको मान्छेले पनि चाहिँ सानो रिटेलर सप किराना पसल गर्यो अथवा चाहिँ सानो रेस्टुरेन्ट खोल्यो त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सेल्फ इम्प्लोइ क्याटेगोरीमा आयो होइन सेल्फ इम्प्लोइ क्याटेगोरीमा आयो भनिसके पछाडि इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ भनेको चाहिँ त्यो रहेछ र तपाईँको बिजनेस ओनर भनेको चाहिँ ट्याक्कै अपोजिट अफ इम्प्लोइ जसले चाहिँ अरूको टाइम अरूको इनर्जी अरूको एक्सपर्टिजलाई लिएर के गर्दो रहेछ त बिजनेस गर्दो रहेछ they are call self employee क्याटेगोरीको मान्छेहरू जस्तो अरूको टाइम अरूको इनर्जी एक्सपर्टिज एक्सपिरियन्सलाई लिएर आफ्नो अर्गनाइजेसन बिल्ड गर्छ फर इक्जाम्पल जस्तो तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ सुनिराख्नु छ हजुर हजुर ओके सुन्नुहोस् है सो बिजनेस ओनर भनेको चाहिँ ट्याक्कै इम्प्लोइको अपोजिट होइन जोसँग चाहिँ पाँच सय हजार एभ चाहिँ तपाईँको कर्मचारी हुन्छन् होइन बिजनेस ओनरले के गर्छ त अरूको टाइमलाई प्रयोग गर्छ अरूको इनर्जीलाई प्रयोग गर्छ अरूको ग्रेट ग्रेट मान्छेहरूलाई चाहिँ के गर्छ त ल्याउँछ आफ्नो टिममा बिल्ड गर्छ एम्पायर खडा गर्छ they are call business owner category रहेछ भने अर्को भनेको के रहेछ त इन्भेस्टर क्याटेगोरी इन्भेस्टर क्याटेगोरी भनेको जोसँग पैसा छ त्यसलाई फेरि पैसा बनाउनको लागि के गर्छ त उसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नको लागि फेरि पैसा चाहिँ लगाउँछ होइन कम्पाउन्डिङ गर्छ जसले चाहिँ पैसालाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न जानेछ पैसालाई चाहिँ कम्पाउन्डिङ गर्न जानेछ त्यो चाहिँ इन्भेस्टर क्याटेगोरीमा चाहिँ पर्दो रहेछ भनिसके पछाडि यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामी तपाईँले बुझ्नु हामी तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्ने के त भन्दाखेरि एक्टिभ इन्कम र प्यासिभ इन्कम त हजुरले पक्कै बुझ्नुहुन्छ होइन एक्टिभ इन्कम भनेको जबसम्म हामी सक्रिय भएर काम गर्छौँ तबसम्म हाम्रो लागि पैसा आउँछ होइन हामी कुनै ठाउँमा इन्भल्भ हुँदैनौँ भने हाम्रो पैसा आउँदैन भने प्यासिभ इन्कम भनेको चाहिँ हामी इन्भल्भ हौ नहौँ हामीले टाइम दिउँ नदिउँ हामीले भनौँ न आफ्नो बुद्धि खनाउँ नखनाउँ तर पैसा आउँछ भने त्यसलाई प्यासिभ इन्कम क्याटेगोरीमा गन्छ र यो दुईवटा इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ क्याटेगोरीको मान्छे चाहिँ एक्टिभ इन्कम मात्र उसले चाहिँ गेन गर्छ एक्टिभ इन्कम मात्र गेन गर्छ सर एक्टिभ इन्कम मात्र गेन गर्छ कुनै पनि डक्टर दस बाह्र दिन छुट्टी लिनु पर्यो भने अब अर्गनाइजेसनको रुल अनुसार छ भने ठिक छ तर छैन भने उसको स्यालेरी काटिन्छ बिरामी पर्यो भने काटिन्छ होइन सेल्फ इम्प्लोइ जस्तो कोही चाहिँ ऊ चाहिँ भनौँ न सोसियल वर्कको लागि हिँड्नु पर्यो केही कामको लागि हिँड्नु पर्यो पसल बन्द गर्नु पर्यो के भयो त उसको बिजनेस रोकियो पैसा आउन रोकियो भनिसके पछाडि यिनीहरूको चाहिँ जबसम्म आफू एक्टिभ नहुँदासम्म चाहिँ पैसा नआउँदो रहेछ भनिसके पछाडि यिनीहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको इन्कम गेन गर्छ त एक्टिभ इन्कम मात्र तर बिजनेस ओनर र इन्भेस्टरले चाहिँ प्यासिभ इन्कम गेन गर्छ होइन आफू काम गरौँ या नगरौँ है तपाईँको चाहिँ पैसा आइरहेको छ आफ्नो लागि राइट सो तिनीहरू चाहिँ पासिभ इन्कम गेन गर्ने हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नि सर यो अब छौँ हामी यो क्याटेगोरीमा म पनि यहीँ थिएँ यसरी हुँदै यहाँ आउँदैछु गर्दैछु हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ र म तपाईँले फ्याक्ट कुरा भन्छु दुनियाँको संसारको पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू यहाँमा यहीँ लाइफ सकिन्छ सर पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू तपाईँ हेर्नुहोस् संसारमा यसो विचार गर्नुहोस् वेन एभर दे ग्रेजुएट अनि सबैले जब खोज्छन् कि कसैले पनि अन्टरप्रिन्यरसिप अथवा बिजनेस गर्नुपर्छ इन्भेस्टर बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदम रेयर हुन्छ क्या है एकदम रेयर हुन्छ तपाईँको किन त भन्दाखेरि फर्स्ट त उनीहरूलाई यो क्याटेगोरी नै थाहा छैन दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ उनीहरूले त्यो यो लेभलमा जाने चाहिँ तपाईँको माइन्ड सेट र तपाईँको रिस्क नै लिन चाहँदैन भनिसके पछाडि संसारको पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू यही समाप्त हुन्छन् सीमित हुन्छन् भने संसारको जो मिलिनियर र बिलिनियरहरू छन् यो क्याटेगोरीमा छन् होइन बिजनेस ओनर र इन्भेस्टर क्याटेगोरीमा छन् जो चाहिँ मिलिनियर र बिलिनियर उनीहरू चाहिँ प्यासिभ इन्कम इन्कम गेन गर्छन् पाँच प्रतिशत मान्छेहरूले चाहिँ र म तपाईँलाई अर्को फ्याक्ट पनि भन्छु तपाईँको नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट मान्छेहरूले पाँच पर्सेन्ट मात्र यो क्याटेगोरीमा पैसा छ संसारको अहिले कति इकोनोमी छ नि त ओभरअल ओभरअल तपाईँको ट्रिलियन कति कति कति कति इकोनोमी छ नि त होइन यो इकोनोमीको पाँच प्रतिशत मात्र पैसा यो क्याटेगोरीमा छ पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू पाँच पर्सेन्ट पैसाको लागि के गरिरहेछन् फाइट गरिरहेछन् होइन लुसातानी गरिरहेछन् तपाईँको संसारभरि भने तपाईँको पाँच प्रतिशत मान्छेहरूले संसारको पन्चानब्बे इकोनो पर्सेन्ट इकोनोमीलाई चाहिँ के गरिरहेछन् त ड्राइभ गरिरहेछन् होइन तपाईँ हामीले सुनिराखेका हुन्छौँ नि त तपाईँको के अरे Bill Gates Bill Gates Elon Musk Jeff Bezos यिनीहरूको चाहिँ एसेट्सलाई नेटवर्कलाई चाहिँ मल्टिप्लाई जोड्ने हो भने चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि कति कति सय यो एक सय कति देशको चाहिँ एउटा जिडिपी बन्छ भन्छ नि होइन भनिसके पछाडि पाँच प्रतिशत मान्छेहरूले चाहिँ होल इकोनोमीलाई चाहिँ ह्यान्डल गरिरहेछ सो त्यो कारणले गर्दा हाम्रो यो फ्याक्ट कुरा हो हामी अवश्य मेहनत गर्नुपर्छ अब यो मेहनत गर्नको लागि के हो त माध्यम भन्ने कुरा हुन्छ होइन यो यो यो मेहनत गर्नको लागि के त माध्यम भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा भनेको त आफूले आफूलाई रिकगनाइज गर्नु नै हो म कहाँ छु होइन म अब जस्तो म म आफैले पनि बार बार म आफैले पनि आफूलाई सोध्छु कि मैले यो पोजिसनमा मैले मेहनत गर्दैछु म कहाँ छु होइन तपाईँले पनि सोध्नुपर्छ आफूलाई सोध्नुहोस् हजुरले पनि होइन म कहाँ छु अनि दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब म कहाँ जान चाहन्छु जसलाई हामी भिजन पनि भन्छौँ मान्छे भइसके पछाडि के हुन जरुरी छ त भन्दाखेरि एउटा क्लियर डेस्टिनी क्लियर भिजन अथवा चाहिँ गोल भन्छ नि होइन क्लियर गोल चाहिँ हुन जरुरी छ अब त्यसको लागि म कहाँ जान चाहन्छु त दोस्रो क्वेसन होइन पहिलो वेयर आई एम म कहाँ छु दोस्रो चाहिँ म कहाँ जान चाहन्छु where I want to go होइन जसलाई गोल एउटा भिजन होइन तपाईँ जस्तो अहिले इम्प्लोय सेक्टरमा अथवा सेल्फ इम्प्लोइ सेक्टरमा हुनुहुन्छ भने राख्नु पऱ्यो नि त म चाहिँ अब विदिन टेन इयर्सभित्र चाहिँ यति मिलियनको चाहिँ एउटा चाहिँ ओनर भन्छु भनेर एउटा गोल त सेटअप गर्नु पऱ्यो यति टाइम ड्युरेसन फ्रेमवर्कभित्र यो चाहिँ मैले चाहिँ पाउँछु भनेर एउटा फ्रेमवर्क त सेट गर्न जरुरी छ जरुरी छ सर होइन भनिसकेपछि त्यसलाई हामी रिजन भन्छौँ होइन अब त्यो तपाईँको चाहिँ फन्डिङ तपाईँको चाहिँ भनौँ न तपाईँसँग भएको फाइनेन्सियल कुराहरूले त तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भोलि बिजनेस बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ कम्पनी खडा गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ एउटा रेस्पेक्टेड लाइफ जिउन सक्नुहुन्छ ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ इन्जोय आफ्नो फ्यामिलीसँग गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो कुरा ओभरअल सेटअप दोस्रो कुरा गर्न जरुरी छ तेस्रो भनेको चाहिँ मिसन र प्यासन मिसन प्यासन भन्छ होइन भिजन मिसन र प्यासन तिनवटा कुरा क्लियर हुन जरुरी छ हामी मान्छेसँग सो फर्स्टमा vision where I want to go दोस्रो तेस्रो भनेको चाहिँ मिसन र प्यासनमा चाहिँ तपाईँले सोध्नुपर्ने तेस्रो क्वेसन के त भन्दाखेरि सर हाउ आई गो अथवा चाहिँ हाउ डु यु गो भन्ने कुरा है हाउ डु यु गो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम सोध्न जरुरी छ ओके सो तपाईँ अब अगाडि बढिराख्दाखेरि अगाडि बढिराख्दाखेरि म कसरी जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट चाहिँ तपाईँको हुन जरुरी छ सुनिराख्नु भएको छ सुनिराख्नु भएको छ सर तपाईँको हजुर हजुर सुनिरहेको छु सो हजुर हजुर हाउ आइगोमा चाहिँ मिसन र प्यासन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो मिसन हो के त भन्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ गइराख्दाखेरि के के कुरालाई तपाईँले सेक्रिफाइस गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले अब साइमन जोनमा अहिले ट्रेनिङ रनिङ छ अब मल्टिभर्सिटीमा जान्छ अब यहाँ तपाईँले अब टाइम दिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न ट्रेनिङको लागि होइन त्यो टाइम दिनु पनि एउटा सेक्रिफाइस हो तपाईँले अब यसको लागि जस्तो तपाईँले इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ गरिराख्नु भएको छ होइन यो त इन्भेस्ट भयो तपाईँको लागि अब यसलाई फ्रुटफुल बनाउनका लागि टाइम दिन जरुरी छ त्यसमा प्र्याक्टिकल गर्न जरुरी छ अब यहाँ विभिन्न इन्स्ट्रक्टरहरू छन् होइन इन्स्ट्रक्टरहरूले तपाईँलाई गाइडेन्स गर्नुहुन्छ त्यो इन्स्ट्रक्टरले गाइडेन्स गरे अनुसार तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ बनिसके पछाडि त्यसको लागि लागि अब एउटा मिसन भन्छ नि होइन त्यसमा अब कुनै बेला अब नहोला कुनै प्रोजेक्ट हामी गर्दै जाँदाखेरि दुई चारचोटि त्यसलाई रिपिटेड गर्नुपर्ने पनि हुन्छ अथवा भनौँ न स्टार्ट नै नगरेकोहरूको लागि त अझ के हुन्छ त भन्दाखेरि कसैको लागि त अब रोकावट हुन्छ नि त फ्यामिलीले नै यो यस्तो भन्छ त्यो त्यस्तो भन्छ होइन अनलाइन यस्तो भन्छ फटाया भन्छ होइन विभिन्न छ नि त तपाईँको अथवा चाहिँ भनौँ न हजुर सो धेरै अब्सट्यागल्सहरू आउँछ क्या होइन त्यो स्टेजमा चाहिँ आफूले आफूलाई ट्रस्ट गरेर कम्प्लिटली कम्प्लिटली तपाईँ अगाडि चाहिँ वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट ट्रस्टको साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ कि भन्दा होइन जबसम्म कुनै पनि कुरामा चाहिँ हामीले विश्वास राख्दैनौँ नि त्यो कुराबाट हामीले रिजल्ट पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ कि कुनै पनि कुरामा वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट हाम्रो आफ्नो ट्रस्ट हुनुपर्छ कि वाट एभर तपाईँ जे गर्दै जा जे गर्न गइराख्नु भएको छ वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट ट्रस्ट होस् न त म यस्तो बिजनेस गर्दैछु यस्तो इस्टाब्लिस बिजनेस गर्दैछु यस्तो प्लेटफर्ममाथि काम गर्दैछु भनेर वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट ट्रस्ट एकदम ट्रस्ट हुन जरुरी छ सर होइन ट्रस्ट बिना भनौँ न ट्रस्ट बिना धेरै गाह्रो छ कि रिजल्टहरू आउनको लागि सो मिसनमा अब अर्को भनेको प्लानिङ होला स्ट्राटेजी होला अब बिस्तारै तपाईँले आफ्नो खाका कोर्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई स्टेप्सहरू दिन्छु टार्गेटहरू हुन्छ अब प्यासन भनेको कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाउ वी गोमा अर्को भनेको प्यासन होइन कस्तो कुरामा फेरि अब तपाईँले प्यासन लगाउनुहुन्छ अनलाइन बिजनेस गर्ने भनिसके पछाडि अब यस्तै कुरामा तपाईँ हाम्रो चाहिँ प्यासन हुनु पर्यो होइन के के कुराहरू हो त अब विशेष गरेर अब तपाईँ अब यो बिजनेसमा आइसके पछाडि तपाईँले अब रमाइलो गरेर त काम छैन यहाँ त एन्टरटेन गर्ने हो आफूले आफूलाई ट्रेन गर्ने हो अब आफूले आफूलाई टाइम दिने हो आफूले आफूलाई चाहिँ अब अझ अपग्रेड गर्नका लागि अगाडि बढाउने हो सो जस्तै गर्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिजन र मिसन कुराहरूलाई एचिभ गर्छ अब कस्तो कुरामा तपाईँले टाइम दिने त भन्दाखेरि राम्रो राम्रो मेन्टरहरू होइन म तपाईँलाई अब पहिचान गराउँछु केही राम्रो राम्रो केही राम्रो राम्रो मेन्टर्सहरूको विषयमा एटेन्ड सेमिनारहरू गर्नुहोस् वेबिनारहरू गर्नुहोस् अनलाइन कोर्सेसहरू हाम्रो जति पनि छ सबै कुराहरू ट्रेनिङहरू गर्ने होइन यहाँ माथि हाम्रो प्यासन भयो भने हामी चाहिँ पुम भएर चाहिँ निस्किन चाहिँ एबल हुन्छौँ सक्षम हुन्छौँ भनिसके पछाडि जस्तो अर्को भनेको चाहिँ बुक्सहरू जस्तो अब मेन्टरहरू यिनीहरू म तपाईँलाई पहिचान गराउँदै जान्छु बिस्तारै ताइलो पेजको बारेमा ग्रान्ड कार्डनको बारेमा तपाईँको चाहिँ भनौँ न बिन्द्रको बारेमा सोनु शर्माको सरको बारेमा तपाईँको डानलकको बारेमा बुक्सहरू जस्तो तपाईँलाई म अहिले रिकमेन्ड गर्छु होइन म नेपालमा भए त म पढाइ पनि यहाँ दिन्थेँ तपाईँ अब बाहिर हुनुहुन्छ बाहिर पनि त्यो पसिबल छ मेरो एउटा तपाईँलाई एउटा चाहिँ ग्रुप छ म तपाईँलाई हाल्दै पनि हाल्छु त्यो ग्रुपमा चाहिँ सायद तपाईँ हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न त्यो पिडिएफ पिडिएफ सेयर गर्दाखेरि के के पिडिएफ सेयर गर्न मिल्छ म तपाईँले मेरो एउटा चाहिँ एकदम ग्रुपको चाहिँ बुक्सहरू मात्र हुन्छ त्यहाँ चाहिँ म तपाईँलाई हालि पनि हाल्छु एउटा मेरो ग्रुप प्राइभेट एकदमै यो चाहिँ मैले मेरो ग्रुपहरू हुन्छ प्रायः अब तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ एउटा म हाल्ने कुरामा त हालिदिइहाल्छु रिडर्स आ लिडर भन्ने एउटा ग्रुप छ यसमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न लिडर्स लिडर्स भन्ने ग्रुप छ यो ग्रुपमा तपाईँलाई मैले हालिदिइहालेँ तपाईँलाई यो इन्भाइटेसन लिङ्क पठाउँछु है त ए हुन्छ हुन्छ सर अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई तपाईँ जोइन हुनु होला खै अब त के छ प्रोसेस मिलेन कि क्या हो यसको चाहिँ अलिकति मिलेन यो यहाँ पनि मैले तपाईँलाई जोइन गराएँ अर्को मेरो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले स्टकमा पनि चासो राखे राख्छु भन्नुभयो स्टकमा पनि मैले तपाईँलाई स्टकको पनि मैले तपाईँलाई लिङ्क थिएँ यो भनेको चाहिँ छुट्टा फाल्टो है तपाईँले अब भित्रको तपाईँले चाहिँ एसबिसी भित्रको ट्रेनिङहरू त पाउनु नै हुन्छ so rest of time Facebook हेर्नुभन्दा यो हेर्नु भयो भने अझ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँले इन्भेस्ट गर्ने नै यही हो होइन अर्को मेरो छ तपाईँको यो छ तपाईँलाई यो पनि हालिदिन्छु यसमा चाहिँ अब तपाईँलाई मात्र यहाँ चाहिँ हालेँ ए मैले त कहाँ पठाएछु तपाईँलाई पठाउँछु म त अर्कैतिर पठाइछु त नि ठिक छ यो पठाएँ तपाईँलाई यहाँबाट चाहिँ यो पर्यो ल तपाईँले यो ग्रुपहरूमा मैले हालेँ है त अब यसरी भनौँ न यसरी चाहिँ तपाईँ अगाडि यो यो पनि तपाईँको एकदमै फ्रुटफुल छ तपाईँ अगाडि बढ्ने क्रममा है सो अब हामी डाइरेक्ट सेसन तर्फ नै हामी अगाडि बढौँ है त सर है सो केही बुक्सहरू मैले तपाईँलाई भने अब four hours a week book पढ्नुहोस् होइन seven habits of highly successful सातवटा सक्सेसफुल मान्छेहरूको आदतहरू सिक्ने हो नि त बुक भने त यस्तो पचास वर्षको आफ्नो अनुभवलाई चाहिँ सँगालेर एउटा अथरले लेखेको हुन्छ त्यो कुरा सिक्ने हो हामी होइन अथरले अनि त्यस पछाडि cash flow quadrant secrets of millionaire mind think and grow rich power of sub mind तपाईँले सोच्न मात्र सक्नुभयो भने त्यो माइन्डको पावर चाहिँ कति पावरफुल हुन्छ भन्ने कुरा सबकन्सियस माइन्ड भन्ने कुरा छ होइन यो कुराहरू छ मुभिजहरू अब राम्रो राम्रो मुभिजहरू जस्तो तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि pursuit of happiness Wall Street set यो कुराहरू catch if you can Forrest Gump जस्तो मुभिजहरू राम्रो छ विशेष गरेर चाहिँ अरू चाहिँ अब त्यही हो मेरो स्टोरी पनि यही हो विशेष गरेर तपाईँले अब थाहा पनि पाउनु भएको छ होला होइन मैले टु थाउजन्ड एटिन अगाडि चाहिँ मैले यो मेन्टर्सहरू फाइन्ड आउट गर्न मेरो लाइफमा छ वर्ष लाग्यो सर छ वर्ष गुरु भन्ने कुरा चाहिँ यति यति रहेछ गाह्रो पाउनलाई चाहिँ यति तपाईँको को हो त गुरु रियल गुरुको हो त भन्ने कुरा it takes six years for me होइन लकी हुनुहुन्छ कि लाइक मलाई त के लाग्छ भने आजभोलि पढ्नुभएको साथीहरू सिर्फ पढ्नुहोस् गर्नुहोस् होइन फलो गर्नुहोस् इन्स्ट्रक्टरले भनेको कुरा त्यति मात्र फलो गरिदियो भने पनि सक्सेस हुने चान्सेस म्याक्सिमम छ क्या होइन मलाई रिसर्च गर्न अलमोस्ट चार वर्ष लाग्यो भने आज गर्नेलाई त सजिलो छ नि त मैले यो यो गुरुहरूलाई पस्याउनुहोस् यस्तो यस्तो कामहरू गर्नुहोस् यो यो स्टेप्सहरू फलो गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो फलो गरिदियो भने त त्यसले काम गर्छ नि त सर होइन अब मेरो त्यही त्यही स्टेप्सले मेरो काम गरिरहेछ अब मैले त्यही स्टेप्सहरू सेयर गर्ने हो अब कतिपय मान्छेहरू कामै गर्दैन कामै गर्दैनन् भने त अब कसरी मैले के के गर्न सक्छु र होइन सर हो कि नै अब गर्ने त आफू हो नि त सिकाउने यो इन्स्ट्रक्टर हुन्छ यो हुन्छ भन्ने पो मैले त गर्ने पढ्ने फलो गर्ने त्यसलाई बुमिङ गर्ने त्यो कुरा आफ्नो हो सर होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि म अब बिजनेसमा सुरु गर्नु अगाडि दुई हजार अठार अगाडि आउँदाखेरि म जेरो केही थाहा छैन अनलाइनमा को गुरु मान्ने को हो होइन अनलाइन त इभन मेरो लाइफमा गुरु भन्ने कुरा मैले चौध वर्षदेखि केटी खोज्ने क्रममा बिस वर्षमा बल्ल बल्ल बल्ल बल्ल बल्ल छ वर्षमा खोज्दा खोज्दा खोज्दा खोज्दा यो व्यक्तिहरू पाएँ जुन म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु दिन्छु होइन भनिसके पछाडि म सुरु गर्नु अगाडि जे पाएँ त्यही नै काम गरेँ होइन जे पाएँ त्यही अब त्यो मलाई इएसबिआईको e कन्सेप्ट पनि केही थाहा थिएन मलाई होइन केही यो यस्तो बुक पढ्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन यस्तो गर्नुपर्छ भने केही थाहा थिएन जस्ट मैले जे पाएँ त्यही पैसा आयो भयो होइन दस पन्ध्र हजार आउँथ्यो सक्थ्यो तर मसँग त्यो लेभलको स्किल्स पनि थिएन नि त एट द्याट टाइम न टेक्निकल स्किल्स न कम्युनिकेसन न मार्केटिङ न सेलिङ केही थिएन even I had no money to start भनिरहेको छु होइन म त हो मैले त अब सर मैले अब सुरु गर्दाखेरि म मेरो चाहिँ पाँच हजारको एउटा के अरे चाहिँ एसएलसी दिएर एउटा भारी बोकेर किनेको पाँच हजारको मोबाइल थियो त्यहाँबाट बिजनेस सुरु गरेको होइन हो आफ्नो स्टोरी भन्दा पनि अब के है अब भन्दाखेरि लाजै लाजै मर्दो सर होइन तर त्यसरी सुरुवात त तपाईँको जिरो जिरो नै गर्ने हो यदि केही केही गर्ने मान्छेले चाहिँ अब गर्ने भनेको सुरुवात भनेको तपाईँको स्टार्ट भनेको जिरो लेभलबाटै गर्ने हो मैले एउटै मात्र त्यति बेला चाहिँ एउटै मात्र कमिटमेन्ट के गरेँ भने मैले नलेजमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भनेर मैले जुन कमिटमेन्ट गरेँ जुन चाहिँ मलाई एकदम जुन राइट डिसिजन लिएछु भन्ने मलाई फेल हुन्छ सर होइन वान लाख मैले धोकेर oh. सापट्टि लिएर पच्चिस हजारको सेकेन्ड ह्यान्ड ल्यापटप अनि त्यस पछाडि बाँकी अनलाइन कोर्समा मैले खनाइदिएँ होइन र मलाई मन पर्छ सर अझै पनि म मलाई एकदम अनलाइन कोर्सेसहरूमा माथि अथवा राम्रो राम्रो मेन्टरहरूले केही कुरा सिकाइरहेछ भने खनाउन मलाई कस्तो मजा आउँछ कि सर मैले लास्ट टाइम मात्र बिन्द्र सरको एक लाख पैँसठी हजार कोर्स खनाएँ होइन अनि सानो सानो पचास डलर पच्चिस डलरको त मैले कति कोर्सहरू गरिरहेको हुन्छु यो जुन चाहिँ आफूले त्यो चाहिँ एकदम ठुलो सिड रहेछ क्या सर एकदम ठुलो बिउ रहेछ क्या सर होइन तपाईँको चाहिँ वारेन बफेटले पनि भन्छ क्या एउटै मात्र के अरे कुरा गर्न नछोड कि आफूले आफू आफ्नो के अरे चाहिँ नलेजमाथि चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाहिँ नछोड त्यही हो सबभन्दा मेन जडा भन्नुहुन्छ क्या होइन पछि अब मलाई त यो कुरा पछि थाहा भयो मलाई त अब यो कुरा यस्तो हुन्छ यसरी चाहिँ यो कुराले चाहिँ हामीलाई यस्तोमा ठाउँमा पुऱ्याउँछ भन्ने कुरा थाहा थिएन तर मलाई यो खुसी लाग्छ कि अहिले आउँदाखेरि मैले जहाँ पैसा हालेको ठिक ठाउँमा छ होइन मैले सिक्न पाएँ भन्ने फिल हुन्छ होइन त्यसरी सुरुवात भएको अब अगाडि बढ्ने क्रममा यस्तै भयो है सो तपाईँलाई मैले सरस्वती अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ अगाडि अगाडि चाहिँ अगाडि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब मैले अब तपाईँलाई अब सरसर्ती मेरो बारेमा नि थोरै भनिदिइहालेँ है अब यस्तै छ अहिले अब कुखुरामा चाहिँ मेन भनेको मैले एफिलेट बिजनेस नै रन गर्छु होइन मेन भनेको एफिलिएट बिजनेस नै मेरो फेभरेट लाग्छ किनभने यसमा लर्निङ ठुलो छ जस्तो लाग्छ मलाई एफिलिएट बिजनेसमा त्यो कारणले गर्दा मैले एफिलिएट बिजनेस स्टिल सिकि पनि राख्छु गरि पनि राखेको छु कन्टिन्युसली अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब यहाँ पोखरामा जब एटिन नाइन्टिन ट्वेन्टीमा आइपुग्दाखेरि राम्रो पैसा पनि कमाइयो सर कमाएकै हो पैसा पनि अनि त्यस पछाडि म मसँग अहिले रनिङ प्रोजेक्ट भनेको अर्को तिनजना टिमहरू हुनुहुन्छ पोखरा जब्स भनेर यो कम्पनीलाई विशेष गरेर स्टाफहरू पठाउने र तपाईँको चाहिँ रिक्रुट गर्ने काम हुन्छ यो पोखरा जब्स भनेर हामीले रन गर्दैछौँ यहाँ माथि अफिस छ अर्को चाहिँ मसँग यो डिजिटल एजेन्सी विशेष गरेर यो चाहिँ हामीसँगै काम गरिराख्नुको साथीहरूले राम्रो स्किल छ भने भोलि प्रोजेक्ट दिन मिलोस् भन्ने हिसाबले हामीले चोरी डिजिटल एजेन्सीको एउटा कन्सेप्ट बनाएको प्लस चाहिँ यहाँको लोकल स्मल स्टार्टअपहरू कसरी डिजिटल्ली बुमिङ गर्ने ग्रोथ गर्ने यो कुराहरूमा चाहिँ यसले मद्दत गर्छ चोरी डिजिटल एजेन्सी भनेर हाम्रो चार पाँचजना टिमहरू छौँ र यहाँ हामीले काम गरिरहेछौँ म डाइरेक्ट सेलिङमा पनि छु सर के ढाक्नु पछि म तपाईँलाई सेयर गर्छु डाइरेक्ट सेलिङको विषयमा र मेन भनेको <laughs> मेन भनेको म एफिलिएट बिजनेस गर्न रुचाउने मान्छे एफिलिएट बिजनेसमा पनि हाई टिकट माथि हामी काम गर्छौँ होइन हाई टिकट लो टिकट यसको डिफ्रेन्स के छ धेरै धेरै कुराहरू छ र एफिलिएट बिजनेसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि अब सबभन्दा तपाईँ त अब प्लेटफर्म चुज गर्नुभयो साइमोन जोन होइन अबको मल्टिभर्सिटी प्लेटफर्म हुँदैछ होइन बिजनेस मल्टिभर्सिटी प्लेटफर्म हुँदैछ यो प्लेटफर्म रोज्नुभयो त्यही नै तपाईँको फर्स्ट सक्सेस हो किनभने बिजनेस मल्टिभर्सिटी ले एउटा चाहिँ डिजिटल प्रडक्टमा हाई टिकेट प्रडक्टमा हामी काम गर्दैछौँ होइन म तपाईँलाई यहाँ हाम्रो मिसन भिजन र अब्जेक्टिभ्सहरू म तपाईँलाई सेयर गर्छु हामीसँग प्रडक्ट भनेको डिजिटल प्रडक्ट हुन्छ फिजिकल र डिजिटलमा के अन्तर छ त धेरै डिफ्रेन्स छ हामी ट्रेनिङ सिरिजमा पढ्छौँ यो पनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको अर्को भनेको चाहिँ हामी विशेष गरेर यो बिजनेस मल्टिभर्सिटी प्लेटफर्मले विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म डिजिटल मार्केटिङको कन्सेप्टहरू सिकाउँछ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ एफिलिएट बिजनेसको लागि रनिङ गर्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि च्याप्टर हो डिजिटल मार्केटिङ आफैमा ठुलो इन्डस्ट्री त हो तर तपाईँको एफिलिएट मार्केटिङ रन गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण बेसिक डिजिटल मार्केटिङको कन्सेप्ट चाहिँ चाहिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अब विभिन्न जस्तो अब भनौँ न डिजिटल मार्केटिङ यहीँभित्र अब थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौँ जस्तो अब त्यहीँ बसेर तपाईँले अब युट्युबिङ सायद गर्न सक्नुहुन्छ होइन कतारको विषयमा नेपालीहरूलाई देखाउनुहोस् न मैले अहिलेसम्म खै कतारको विषयमा नेपालीहरूलाई देखा जस्तो त तपाईँको त होइन के काम गर्छन् के गर्छन् कस्तो छ कतार देखाइदिनुहोस् न युट्युबमा मान्छेले देख्न पनि पाउँछन् अनुभव गर्न पनि पाउँछन् हो के अरे तपाईँलाई पैसा पनि आउँछ सो यो कन्सेप्टहरू छन् नि त सर होइन युट्युबको युट्युबको कन्सेप्ट छ फेसबुक इभन तपाईँले त्यहीँ कतारमै बसेर भोलि नेपालको क्याम्पेनहरू चलाउन सक्नुहुन्छ फेसबुक मार्केटिङ अब यो डिजिटल मार्केटिङ क्याटेगोरीमै पर्ने स्टक मार्केटको कुराहरू सिक्दै जानुहुन्छ तपाईँले सेल्स ट्रेनिङ यो लगायतको विभिन्न कुरा तपाईँले चाहिँ यहाँ सिक्दै जानुहुन्छ है त सर है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले डिजिटल मार्केटिङको सम्पूर्ण कुराहरू सिक्छौँ पछि तपाईँले त्यो रिलेट काम गर्न सक्नुहुन्छ सेल्स ट्रेनिङ त इम्पोर्टेन्ट छ बहुत जरुरी छ होइन यो एभ्री हरेक स्टार्टअपलाई हरेक सानो सानो बिजनेस गरिराखेको यहाँको लोकल हाउसेसहरूलाई यो जरुरी छ र एफिलेट मार्केटिङमा पनि केही कुराहरू तपाईँको चाहिँ सेल्स ट्रेनिङ जरुरी छ इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुराहरू हामीले पढ्छौँ होइन नै कुराहरू अलमोस्ट हामीले सिक्छौँ र हामी अलमोस्ट यही यही यही कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी नै एफिलेट बिजनेसको चाहिँ साइकल चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ हुन्छ है त सर हजुर हजुर अब अरू अब अर्को चाहिँ तपाईँलाई सेयर गर्छु अब हामीले साइमन जोन भनेर सुरुवात गर्दाखेरि हामी एकदमै भनौँ न यहाँको दुई तिनजना मैले विशेष गरेर मसँगै मैले गाइडेन्स गरिराखेको भाइहरू मिलेर हामीले चाहिँ सानो लेभलमा सुरुवात गरेको तैले तर अहिले चाहिँ म्यासिभ वेमा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ जस्तो तपाईँ कतार बनाउनुहुन्छ कतारबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ साइमन जोन यो प्लेटफर्ममा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ अपकमिङ मल्टिभर्सिटी बिजनेसमा खुसी लाग्छ तपाईँ जस्तै हुनुहुन्छ थुप्रै कन्ट्रीहरूमा हुनुहुन्छ नेपालको विभिन्न भूभागहरूबाट हुनुहुन्छ खुसी लाग्छ र हाम्रो भिजन भनेको चाहिँ सर के छ भन्दाखेरि स्किल प्रमोट गरौँ स्किल सिकौँ स्किल सिक्यो भने मान्छेले पैसा कमाउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई हामीलाई मलाई रियलाइज भयो क्या सर होइन तपाईँको भनौँ न कुन्नौ कोरिदिनु होला सर तपाईँको त्यो पेन चलाउनु भएछ पेनले चाहिँ त्यो कोरिन्छ सर है ए हुन्छ हुन्छ हाम्रो भिजन भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मैले जहिले पनि सेयर गर्छु के कुरा हुन्छ त भन्दाखेरि छ नि सर तपाईँको तपाईँको के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने क्लासेस यसमा मैले विशेष गरेर चाहिँ के सेयर गर्छु त भन्दाखेरि मैले किन हामीले स्किल्सलाई बढी प्रायोरिटी दिँदैछौँ त भन्दाखेरि सर जस्तो इन्फर्मेसन हाम्रो रिजल्ट हामीले पैसा कमाउन हाम्रो अन्तिम उद्देश्य त के हो त भन्दाखेरि रिजल्ट हो नि त होइन सर रिजल्ट भनेकै अब के हुनसक्छ तपाईँको प्रोग्रेस हुनसक्छ तपाईँको प्रगति हुनसक्छ तपाईँको पैसा तपाईँले आउने हुनसक्छ होइन त्यो रिजल्टमा पुग्नको लागि चाहिँ दुई चार कदम चाहिँ जरुर रहेछ हामीले दुई चार कदम चाहिँ जरुर चाल्नुपर्ने रहेछ होइन त्यो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन इन्फर्मेसन अथवा चाहिँ नलेज एउटा इन्फर्मेसन अर्को चाहिँ के त knowledge knowledge information knowledge plus skills plus तपाईँको चाहिँ डिसिजन अर एक्सन रहेछ एक्सन इन्फर्मेसन नलेज भने के त भन्दाखेरि हामी क चाहिँ युनिभर्सिटी कलेज अथवा स्कुलमा जान्छौँ इन्फर्मेसन गेन गर्छौँ नि त तर पैसा कमाउनलाई त के रहेछ स्किल्स नै चाहिने रहेछ नि त होइन प्र्याक्टिस स्किल्स होइन तपाईँको चाहिँ भनौँ न अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ त्यसलाई अब चाहिँ स्किल्स पनि छ नलेज पनि छ अर्को के चाहिँदो रहेछ एक्सन चाल्नुपर्ने रहेछ कि काम गर्नुपर्ने रहेछ क्या होइन कामै गरिएन एक्सनमै गरिएन भने जस्तो हजुरले अहिले अब काम गरिराख्नु छ नि त होइन तपाईँको अब तपाईँलाई अब त्यो काम गरिराख्नु छ तपाईँले इन्फर्मेसन छ नि त त्यो कामको बारेमा अनि त्यस पछाडि त्यो कामलाई तपाईँले अब स्किल्स आफ्नो स्किल हाल्नु भयो नि त अब तपाईँ चाहिँ कतार गएर चाहिँ स्किल सोध्नु छ आ मसँग सब जानेको छु अब सुत्दिने भनेर चाहिँ तपाईँ सुत्दिनु भएन रिजल्ट आउँछ त हुँदैन नि सर होइन सो मान्छे सक्सेस रिजल्ट सक्सेसको रिजल्ट चाहिँ मैले धेरै व्यक्तिहरूलाई अध्ययन पनि गरेँ धेरै तपाईँको चाहिँ धेरैबाट यो जान्न पनि चाहेँ कि सक्सेसको अन्तिम मन्त्र भनेको चाहिँ मान्छेसँग इन्फर्मेसन पनि टन्न हुनुपर्ने रहेछ अनि त्यस पछाडि स्किल्स दोस्रो रहेछ र अर्को चाहिँ डिसिजन र एक्सन त्यसलाई लानुपर्ने रहेछ त्यही नै हामीले विशेष गरेर हामीले विभिन्न सब्जेक्टमा इन्फर्मेसन दिन्छौँ अनि यसरी यसरी तपाईँको चाहिँ स्किल्स डेभलप गर्नुहोस् भनेर यहाँ हामी सिकाउँछौँ र अन्तिममा अब तपाईँले एक्सन चाल्नुहुन्छ जे जे स्टेप्सहरूमा र तपाईँको रिजल्ट आउँछ भनिसके पछाडि यो चाहिँ जरुरी छ र हाम्रो चाहिँ स्किल बेस्ड प्रोग्रामहरू ल्याउने न कि मान्छेले इन्फर्मेसनले मात्र काम हुँदैन रहेछ सिप सिक्यो भने पैसा कमाइन्छ स्किल्स पे यु मनी भन्दो रहेछ होइन त्यो पनि अनलाइन मार्केटिङको विषयमा नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा नेपाली शब्दमा हामीले सिकाउने चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो मिसन हो सिम्पल इज द्याट नेक्स्ट भनेको चाहिँ give birth to be a millionaire हाम्रो मिसन दोस्रो मिसन भनेको चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ मान्छे चाहिँ मिलिनियर बन्नको लागि आजको समयमा चाहिँ पु पुर्खा बाजे बजेको सम्पत्ति कति छ भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्दैन रहेछ हामीले आज तपाईँ युट्युब तपाईँ हामी युट्युबमा गएर इन्टरनेट मिलिनियर भनेर सो सर्च गऱ्यो भने साह्रो देखाउँछ सर होइन सो आज मान्छेसँग चाहिँ एउटा मोबाइल छ र इन्टरनेट छ र त्यसलाई सही ढङ्गबाट प्रयोग गर्न सक्यो भने त्यो मान्छे मिलिनियर बन्न सक्छ रहेछ होइन सो त्यो कारण हाम्रो मिसन भनेको चाहिँ simple is that give birth to be millionaire objectives भनेको हाम्रो उद्देश्य हो हजुरले पनि एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा छ सर होइन तपाईँले पनि एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबभन्दा हाम्रो उद्देश्य भनेको पहिलो भनेको चाहिँ ट्रेनिङ लिने हो एजुकेसन लिने हो यो प्लेटफर्मभित्र दोस्रो भनेको चाहिँ यो प्लेटफर्मले तपाईँको अब ड्यासबोर्ड बन्छ होइन यसरी तपाईँको यो लगइन गरेर तपाईँ अब अहिले हामी बनाउँछौँ लगइन गरिसके पछाडि तपाईँको ड्यासबोर्ड बन्छ दोस्रो र ड्या ड्यासबोर्ड बनिसके पछाडि अब तपाईँको के हुने भयो त तपाईँले यहाँभित्र वर्किङ प्लेटफर्म पनि तपाईँले पाउने भयो भनिसके पछाडि दोस्रोमा के रहेछ त तपाईँको चाहिँ काम गर्ने र काम गरिसके पछाडि पैसा कमाउने होइन यसरी पैसा कमाउने है दोस्रो अनि तेस्रो त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँसँग भएको सिपलाई होइन मार्केटमा चाहिँ म पनि अनलाइनबाट सिकाउँछु कोचिङ गर्छु सेयर गर्छु भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो प्लेटफर्मले के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि कस्ट नबेहोरिकन डोमेन होस्टिङ केही बेहोर्नु पर्दैन ठिक छ तपाईँको आइडियालाई कन्सेप्टलाई प्याकेजिङ गर्न म हेल्प गर्छु प्राइजिङ गर्न हामी हेल्प गर्छौँ होइन त्यस पछाडि तपाईँले अरूले जसरी यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोग्राम ल्याउनु भएको छ त्यसरी नै तपाईँले आफ्नो प्रोग्रामलाई ल्याएर यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ र जहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्यासिभ इन्कम मिल्छ होइन छुट्टै हुन्छ त्यो ड्यासबोर्ड इन्स्ट्रक्टरको छुट्टै ड्यासबोर्ड पाउनुहुन्छ यो त मेरो एफिलिएटर ड्यासबोर्ड हो मेरो पनि छुट्टै इन्स्ट्रक्टर र ड्यासबोर्ड छ होइन यसरी तपाईँले लन्चिङ प्लेटफर्म तपाईँले पाउनुहुन्छ भनिसकेपछि हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ हो अर्को भनेको चाहिँ स्मल बिजनेस हाउसेसहरूलाई कसरी डिजिटल्ली ग्रोथ गर्ने भन्ने कुरामा हामी मद्दत गर्छौँ र त्यही भएर हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर छ ट्रेनर छ सिस्टम छ अब जस्ट हामी ट्रेनिङ गर्छौँ सिक्छौँ र काम गर्छौँ यही हाम्रो चाहिँ हो होइन अब तपाईँ यो लेभल डायमन्ड भर्जनबाट छ होइन मजाले बुझेरै छ तपाईँ पक्कै पनि अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो सुरुवात चाहिँ अब तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि okay why digital training is more better than physical training भन्ने क्वेसन सोधौँ तपाईँलाई किन लाग्छ तपाईँलाई जस्तो अब तपाईँ डिजिटल्ली ट्रेनिङ गर्नु चाहिँ किन राम्रो होला जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा अब यो डिजिटल भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि डिजिटल र फिजिकलमा चाहिँ तपाईँको धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन अब फिजिकल गर्न फिजिकल गर्नको लागि चाहिँ कि त आफै एटेन्ड हुनु पर्यो कि त अब अर्कैलाई अरू कसैलाई लगाउनु पर्यो होइन डिजिटलको चाहिँ फाइदा के छ भन्दाखेरि हामी विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि हामी तपाईँको एउटा हामीसँग अब नेट र तपाईँको हामीसँग ल्यापटप भयो भने चाहिँ हामी विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि गएर हामीले गर्न सकिन्छ होइन हामी जहाँ बसेर पनि गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको फिजिकल फिजिकल भनेर चाहिँ हामी आफै एटेन्ड हुनु पर्यो होइन हामी आफै एटेन्ड हुनु हजुर र त्यसको लागि लागि त्योभन्दा पनि तपाईँको यो डिजिटल छ नि डिजिटल चाहिँ हामी अब जहाँ गएर पनि जहाँ बसेर पनि चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सक्ने काम भयो होइन र अहिलेको तपाईँको अहिलेको यो एक्काइसौँ शताब्दीमा चाहिँ तपाईँको फिजिकल भन्दा पनि तपाईँको यो डिजिटल छ नि डिजिटलाइज छ नि जति पनि डिजिटलाइज भइरहेछ होइन फिजिकल कामहरू बिस्तारै बिस्तारै अब यो चाहिँ हाम्रो यो कोरोनाले कोभिडले नि हाम्रो यो डिजिटल जति पनि कामहरू छन् नि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो धेरै नै त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रो गरेछ होइन एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ त्यो पनि छ होइन कोभिडले गर्दाखेरि नि र तपाईँको फिजिकलमा चाहिँ अलिकति अब भनौँ न अलिकति अब धेरै कुराहरू हुन्छ नि त्यसकोमा अब तपाईँको फिजिकल हुनलाई अब अब आफै एटेन्ड हुनु पऱ्यो आफै पुग्नु पऱ्यो होइन अब डिजिटलमा चाहिँ हामीसँग अब एउटा नेट र तपाईँको ल्यापटप भयो भने चाहिँ हामी विश्वकै जहाँ जुनसुकै कुनामा बसे पनि हामी चाहिँ अब काम कामहरू चाहिँ गर्न सकिने भयो एकदम ल अगाडि बढ्यो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले जे जे भन्नुभयो एकदम one hundred percent absolutely right म तपाईँलाई एक दुईवटा पोइन्टहरू जोडेको नम्बर वान भनेको लो कस्ट ट्रेनिङ हजुरले जुन जुन ट्रेनिङहरू गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब अपकमिङ सिरिजमा तपाईँले डक्टर ताराजीलाई भेट्दै हुनुहुन्छ होइन लगायतको राम्रो राम्रो ट्रेनरहरू अब तपाईँले भेट्दै हुनुहुन्छ है सो त्यो सम्भव छैन नि त एक ठाउँमा भए त ऊ त्यो अब भनौँ न डक्टर ताराजी कहाँ हुनुहुन्छ होइन कहाँ त्यो सम्भव साइमन राई कहाँ छ त्यो सम्भव छैन हानिसकेको नम्बर लो कस्ट होइन दोस्रो भनेको यहाँ एक्ज्याक्टली सर होइन तपाईँ अब टाइम फ्रिडम एनी टाइम तपाईँ लिनुहोस् प्रब्लम भएन होइन तपाईँले अब अब अब आइडी चाहिँ तपाईँले सर क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि जुनसुकै समय लिनुहोस् न होइन कुनै पनि प्रब्लम आयो भने यसरी लाइभमा आउनुहोस् होइन साइमन सर यसरी चाहिँ प्रब्लम भयो अथवा चाहिँ कुनै इन्स्ट्रक्टरहरूको चाहिँ चाहिँ चाहिँ कुनै पनि कुरा बुझेन भने इन्स्ट्रक्टरहरू हुन्छ इन्स्टेन्टली अनलाइनमा मैले यो बुझेन लाइभ फाइभ मिनट्स मलाई टाइम दिनुहोस् भन्नुहोस् उनीहरूले लाइभ तपाईँलाई बुझाइदिन्छ एनी टाइम अर्को भनेको चाहिँ लोकेसन फ्रिडम भयो लोकेसन फ्रिडम भनेको त अब बुझि नै हाल्नुभयो तपाईँ अब साउदी अरबमा हुनुहुन्छ म नेपालमा छु अब तपाईँले कहाँबाट ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ बिजनेस लोकेसन फ्रिडम है सो अर्को भनेको चाहिँ लाइफ टाइम ट्रेनिङ एभाइलेबल हुने भयो है तपाईँले एकचोटि यहाँ डायमन्ड भर्जन कोर्स गरिराख्नु भएको छ यो भनेको जिन्दगीभरिको ट्रेनिङ हो यसलाई कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्ने बार बार अपडेट हुने होइन कतिपय साथीहरू यहाँ मैले भेटेको छु सर होइन विपिन सरलाई पनि अवेर नै जस्तै गराउँछु होइन म्या धेरैजना साथीहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ कोही तर कोही कोही साथी मैले भेटेको छु उनीहरूले ट्रेनिङ एक्सेस गर्छन् अब तपाईँको भर्जन हामीले भनौँ न साइमोन जोनकै तिनवटा भर्जन हामीले चेन्ज गरिसक्यो अब भर्जन अनुसार उहाँहरू चेन्ज हुन सकिराख्नु भएको छैन त्यसो गर्दाखेरि त्यो भर्जन अनुसार चेन्ज नहुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि ट्रेनिङ कहाँ गइरहेछ हाम्रो कसरी चाहिँ भनौँ न कस कस्तो कस्तो अपडेटहरू आइरहेछ त्यो छुट्यो नि त सर होइन छुटिसके पछाडि अब सुरुबाट फेरि उनीहरूलाई गाइडेन्स गरेर लानुपर्ने हुन्छ भनिसके पछाडि ट्रेनिङ एभाइलेबल छ लाइफ टाइम कम्तीमा पनि एकचोटि चाहिँ लगइन टक्क गरेर के के अपडेट आयो हेर्ने सिरिजहरू होइन लाइफ टाइम ट्रेनिङ हो नि इभन तपाईँले अब भोलि भनौँ न अब भोलि तपाईँको अब फ्यामिली होला अथवा भनौँ न साथी सर्कल होला उहाँहरूको लागि पनि यो जरुरी काम छ नि त यो ट्रेनिङहरू है सो यसमा अपर्च्युनिटी उत्तिकै कमाउने अपर्च्युनिटीहरू पनि छन् होइन नो चान्स टु फगेट भनेको चाहिँ अब जस्तो फिजिकल्ली हामी प्रेजेन्ट भएर सरलाई चाहिँ बार बार सोधिराख्दाखेरि उसलाई पनि झन्झट लाग्छ तर डिजिटली के भयो त एगेन एन्ड एगेन तपाईँले आफैले रिप्ले गरेर हेर्न सक्नुभयो त्यस त्यो पनि एउटा फाइदा नै हो होइन स साथमा भनेको चाहिँ अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै अब तपाईँ एज ए फिजिकल्ली भयो भने ट्राभल गर्नु पर्यो कस्ट लाग्छ तपाईँको खाजा खानु पर्यो होइन गाडी भाडा लाग्छ विभिन्न कुरो यी कुराहरूले गर्दाखेरि डिजिटल ट्रेनिङ चाहिँ राम्रो नै हो होइन म राम्रो नै मान्छु है सो राम्रो नै छ सबैको लागि बुझ्नेको लागि अझै पनि तर कतिपय मान्छेहरू यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने टाइपको छन् तर यो कोरोनाले चाहिँ भनौँ न कैयौँ आज कोरोना आइदिएको भए यो जुन चाहिँ जुम सेसन यस्तो हुनका लागि लाग्थ्यो दुई हजार तपाईँको पच्चिसदेखि अठाइस तिससम्म लाग्थ्यो तर तपाईँको कोरोनाले <laughs> चाहिँ छोटाइदियो अलिकति छोटो बनाइदियो र चाहिँ मान्छेहरूले बुझिरहेछन् ठिक छ बुझ्नु राम्रो कुरा हो प्रविधिलाई अपनाउनु प्रविधिलाई प्रयोग गर्नु किनभने प्रविधि लाई अपनाएर प्रयोग गरेर नै संसारको जति पनि धनी मान्छेहरू बनेको छन् नि त होइन सर अब संसारको जति पनि धनी अब अहिले बिल गेट्सकै कुरा गरौँ प्रविधिलाई प्रयोग गरेर धनी भयो नि त इलोन मस्कलाई हेर्नु प्रविधिले प्रविधिलाई प्रयोग गरेर धनी भएको मान्छे हो नि त होइन तपाईँको इलोन मस्क तपाईँको चाहिँ अब अलिबाबा ज्याकमालाई हेर्नु हेरौँ प्रविधि आज संसारको हरेक मान्छे चाहिँ प्रविधिलाई प्रयोग गरेर धनी भएको सो हामी म्याक्सिमम् मान्छे ज्याकमासँग पनि उत्तिकै प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने अधिकार छ जेफ बेजोसँग अधिकार उत्तिकै अधिकार छ विपिन सर र मसँग पनि उत्तिकै अधिकार छ तर कसले बढीभन्दा बढी प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने त्यो मात्र हो फरक सर होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रविधिलाई प्रयोग गर्नु चाहिँ जरुर इम्पोर्टेन्ट छ र केही साथीहरूले प्रयोग गरिराख्नु भएको देख्छु एकदम खुसी लाग्छ होइन र चाहिँ विभिन्न सर अगाडि बढ्नु आएको छ प्रविधिमा नै हो पैसा र तपाईँको चाहिँ भनौँ तपाईँको हरेक कुरा चाहिँ प्रविधिमा छ सर है सो यसमा मैले खासै केही भनिराख्नु पर्दैन होला सबै मान्छे तपाईँ हामीले देखि नै राखेको कुरा हो होइन तपाईँको चाहिँ पावर अफ टेक्नोलोजी भन्ने कुरा चाहिँ देखि नै राखेका हौँ सो अब हामी डाइरेक्ट जाउँ अब तपाईँले यहाँभित्र अब तपाईँले इन्कम कसरी कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि पक्कै तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला types of income number one भनेको चाहिँ अब तपाईँले एक्टिभ टु प्यासिभमा लान सक्ने भनेको चाहिँ एफिलिएट बिजनेस मात्र गरेर तपाईँले सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्छ मजाले डायमन्ड भर्जन लिनुभएको छ तपाईँले मजाले डायमन्ड भर्जन मात्र तपाईँले चाहिँ एफिलिएट बिजनेस गर्नुभयो भने जस्तो तपाईँले बिस्तारै फनल अटोमेसनको कुरा सिक्दै जानुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले एक्टिभ टु प्यासिभ तपाईँले चाहिँ तपाईँले एफिलिएट बिजनेसलाई लान सक्नुहुन्छ होइन भनिसकेपछि एफिलिएट बिजनेस गरेर मात्र नम्बर वानमा तपाईँले पैसा कमाउने सक्नुहुन्छ पहिलो दोस्रो कुरा भनेको यहाँ तपाईँले गर्न सक्ने कुरा के त भन्दाखेरि एक्टिभ टु प्यासिभमा लान सक्ने चाहिँ होइन यो अर्को चाहिँ यो प्रोजेक्ट वाइज तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यहाँभित्र यत्रो कोर्स डिजाइन गरेछ होइन यत्रो कोर्स त तपाईँले प्रोजेक्ट गर्नुहोस् तपाईँले मार्केटको प्रोजेक्ट गर्नुहोस् अथवा आफ्नै प्रोजेक्ट गर्नुहोस् भनेर पो ट्रेनिङ दिएको हो त नि होइन सर है तपाईँको यतिकै हेर्नुहोस् त यतिकै सुत्नुहोस् भनेर त होइन तपाईँ पनि युट्युब ट्रेनिङ गर्नुहोस् युट्युब बिजनेस गर्नुहोस् युट्युब लाइभ लिभरेज गर्नुहोस् फेसबुक ट्रेनिङ हेर्नुहोस् फेसबुक मार्केटिङ क्याम्पेन चलाउन सिक्नुहोस् फेसबुक मार्केटिङ बिजनेसमा प्रयोग गर्न सिक्नुहोस् गुगल ट्रेनिङ सिक्नुहोस् गुगल ट्रेनिङलाई चाहिँ आफ्नो बिजनेस अथवा अन्य बिजनेसलाई प्रयोग गर्न सिकाउनुहोस् भनेर यो ट्रेनिङहरू लन्च गर्न गरेको हो नि त होइन भनिसके पछाडि यो सिकिसके पछाडि दोस्रोमा प्रोजेक्ट गरेर तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ प्रोजेक्टबाट तेस्रो भनेको चाहिँ कोचिङ कन्सल्टिङ तपाईँले गर्न सक्नुभयो आफ्नै तपाईँले आफ्नै चाहिँ केही कन्सेप्टहरू मार्केटलाई दिन चाहनुहुन्छ भने अघि भने जस्तै तपाईँले ल्याउनुहोस् प्याकेजिङ हामी गरौँ प्राइसिङ गरौँ मार्केटलाई दिउँ र तपाईँको चाहिँ त्यो छैन भने के त भन्दाखेरि यहीँभित्र जे जे सिक्नुहुन्छ कोचिङ कन्सल्टिङ गर्नुहोस् सिम्पल धेरै सजिलो छ कोचिङ कन्सल्टिङ बिजनेस होइन लकडाउनमा धेरै नै कोचिङ कन्सल्टिङ बिजनेस पनि फर्स्ट आयो चौथो भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँभित्र गर्न सक्ने हामीले केही अर्निङ र माइनिङ एप्सहरूको विषयमा पनि हामीले चाहिँ सिकाउँदैछौँ सेयर गर्दैछौँ होइन फ्युचरमा गर्न सकिने केही एप्सहरू छन् होइन त्यो एप्सहरू कसरी प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्कम गर्ने त्यो कुराहरू चौथोमा भयो पाँचौँमा भनेको चाहिँ स्टार्ट टु इन्भेस्ट एकदम जरुरी छ यो तपाईँले टिपेर राख्दा पनि हुन्छ मेरो मेन्टरले मलाई भन्नुहुन्छ र यो एकदम जरुरी छ सर पैसा मान्छेसँग हुन्छ होइन पैसा मान्छेसँग हुन्छ अथवा नब्बे प्रतिशत मान्छेलाई के थाहा छ त कसरी पैसा कमाउने भन्ने कुरा थाहा छ नब्बे प्रतिशत मान्छेहरूलाई कसरी पैसा कमाउने भन्ने कुरा थाहा छ पाँचदेखि सात प्रतिशत मान्छेहरूलाई मात्र के थाहा छ त कसरी मल्टिप्लाई गर्ने अथवा होइन कसरी पैसालाई सेभ गर्ने अथवा पैसालाई कसरी राख्ने पाँचदेखि सात पर्सेन्ट मात्र मान्छेहरूलाई थाहा छ सबभन्दा फर्स्ट स्टेज के त हाउ टु मेक मनी नब्बे प्रतिशत मान्छेहरूलाई थाहा छ how to keep or save money five to seven पर्सेन्टलाई मात्र थाहा छ अलमोस्ट तपाईँको टु थ्री पर्सेन्टलाई मात्र थाहा छ कि how to compound money how to multiply money होइन यो एकदम जरुरी छ हामी त्यही कुरा सिकाउँछौँ तपाईँसँग भएको पैसालाई कसरी चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने कसरी चाहिँ कम्पाउन्डिङ गर्ने एक गुणालाई चार गुणा पाँच गुणा कसरी बनाउने तिन गुणा कसरी बनाउने यही कुरा हामी सिकाउँछौँ भनिसकेपछि ओभरअल हेर्नुहोस् एसबिसीबाट हजुरले गेन गर्ने प्रफिटहरू चाहिँ यही नै हुन् छको चाहिँ मैले तपाईँलाई सेयर गरिनँ है त सर अहिले लन्च भइसकेको छैन त्यही भएर तपाईँलाई सेयर गरेन हुन्छ अब भइसके पछाडि सेयर गरौँला त्यो पनि अब एसपिसी अथवा यो एफिलिएट बिजनेस अनलाइन बिजनेस कसको लागि त भन्दाखेरि यो एकदम जरुरी छ जोसँग म्यान पावर छैन जोसँग अफिस छैन जोसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन जोसँग फर्निचर छैन जोसँग अपफ्रन्ट इन्भेस्टमेन्ट छैन जोसँग हाई इन्भेस्टमेन्ट छैन जोसँग अब भनौँ न अब यसमा के छ त लाइफ टाइम लर्निङ छ लाइफ टाइम अर्निङ छ स्टुडेन्टहरूले गर्न सक्छ हाउसवाइफहरूले गर्न सक्छ अनइम्प्लोयरले गर्न सक्छ बिजनेस ओनरहरूले गर्न सक्छ मिनिमम सपोर्टबाट सुरु गर्न सक्छ इभन तपाईँको चाहिँ भनौँ न उनीहरूले चाह्यो भने त लोनबाट पनि सुरु गर्न सक्दो रहेछ नि त किनभने मैले लोनबाटै सुरु गरे भने उसले गर्न सक्दैन सक्छ नि त होइन लोनबाटै सुरु गर्न सक्छ भनिसके पछाडि जो जब होल्डर छन् एक्स्ट्रा फ्रिल्यान्स कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गर्न सक्छन् जोसँग बिजनेस छ एडिसनल बिजनेस गर्नको लागि उनीहरूले गर्न सक्छन् है सो यसको अब अनलाइन बिजनेस गर्नुको बेनिफिट्स के छ भन्दाखेरि घर बसेर सिक्न सक्छन् ल्यापटप र मोबाइलबाट गर्न सक्छन् प्राकृतिक विपत्तिहरूले पनि यसमा कुनै असर पार्दैन महामारी भूकम्प खौ कोभिड होइन विभिन्न कुराहरूले केही असर गर्दैन नि त यसले असर जुनसुकै समयमा पनि सिक्न सक्छन् एकपटक आबद्ध भएर चाहिँ तपाईँको लाइफ टाइम ट्रेनिङ लिन सक्छन् सो यो कुराहरू छ है धेरै कुराहरू छ तपाईँको चाहिँ एटेक सेक्टर यति फास्टली ऱ्यापिडली बढ्दैछ अब हरेक तपाईँको चाहिँ टु थाउजन्ड थर्टी फोर्टी अराउन्डमा चाहिँ तपाईँको अलमोस्ट युनिभर्सिटीहरू चाहिँ सबै अनलाइनमा सिफ्ट भइसक्छन् भन्ने एउटा चाहिँ फिलोसोफरहरूको प्रेरित छ होइन भनिसके पछाडि यसको ठुलो सम्भावना छ होइन अर्को भनेको चाहिँ समय सापेक्ष होइन अघि भने जस्तै टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्न सिकिन्छ आफू पनि वञ्चित भएन आफ्नो भोलि छोराछोरी के होला जेनेरेसन होला तिनीहरूलाई पनि सिकाउन सक्यो आफ्नो र अरूको व्यवसायलाई पनि वृद्धि र विकास गर्न आइडियाहरू कन्सेप्टहरू आउँछ फुल्छ होइन जुनसुकै समय जुनसुकै ठाउँ यो त अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ अफलाइन मान्छेले अब काम गर्ने पैसा कमाउने भयो भन्ने बित्तिकै के के त हाम्रो पास जेनेरेसनको के थियो त भन्दाखेरि अब त्यही हलो जोत्ने होइन भारी बोक्ने यस्तो हार्डवर्कहरू मात्र हुन्थ्यो म्याक्सिमम म्याक्सिमम होइन नि सर लाउरे भेट्ने लाउरे भेट्ने अहिले स्मार्ट वर्क आइसक्यो सिम्पल मोबाइल प्रयोग गर्ने पैसा कमाउने स्मार्ट वर्क पनि हो यो एउटा तपाईँको चाहिँ अब यो बिजनेस के पनि हो भन्दाखेरि एउटा सानो अमाउन्टमा एउटा सानो अमाउन्टमा नेसनल्ली र इन्टरनेसनल्ली जान सक्यो यसको आरओआई रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट पनि सर्ट टाइममा आफूले चाहिँ पाउन सक्यो लिन सक्यौँ यस्तो फाइदाहरू छन् नि त होइन जस्तो अब लोकल बिजनेस गर्यो पाँच सात लाख लगानी गर्यो त्यसको रिटर्न लिनलाई चार वर्ष पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ होइन तर यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैँसठी हजार एक लाख हालेर तपाईँको राम्रो मजाले चाहिँ बुझेर कन्सेप्टलाई बुझेर प्रयोग गर्यो भने दुई चार महिनामा पैसा आउँछ भनिसकेपछि कति सजिलो छ होइन यही कुराहरू छ अनि त्यस पछाडि अब हामीले चलाउने फेसबुक नै हो युट्युब नै हो यो चाहिँ यसलाई नै पैसामा परिणत गर्न सकिन्छ यस्तै कुराहरू छ होइन आफ्नो बोस आफै पनि भयो खालि समयलाई सदुपयोग पनि भयो है आफ्नो सिप दक्षता आफ्नो अनुभव आफ्नो टाइम सबै कुरालाई आफ्नो लागि आफ्नो टिमको लागि खर्च गर्न पाइयो राइट यसमा जातीय वेद वर्गीय वेद निश्चित पढाइ सर्टिफिकेट कुनै आवश्यकता छैन होइन र तपाईँको चाहिँ no need company no need to create product होइन नो म्याटर योर कलर कस्तो कालो गोरो हप्सी <laughs> मैले त्यतिकै भने यो चाहिँ डिस्क्लेमर जाला यो हुनु आवश्यक भएन तपाईँको भनौँ न कालो गोरो गहुँ गोरो केही फरक पारेन यसले जेन्डर जेसुकै होस् फरक है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू छ तपाईँ मेल होस् फिमेल होस् नो प्रब्लम होइन सो यो कुराहरू नै यसको चाहिँ फाइदाहरू हो है सो ओभरअल यो कुरा तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला म रेकर्डेड यो पढाइ पनि दिन्छु एउटा यो पछाडि एसबिसी बिजनेस र लोकल बिजनेसमा के फरक छ त त्यो कुरा म तपाईँलाई चाहिँ सेसनमा पठाइदिन्छु तपाईँलाई पठाइदिन्छु है अनि त्यस पछाडि अब तपाईँको अकाउन्ट पनि क्रिएट गरिहालौँ अनि अकाउन्ट क्रिएट गरिसके पछाडि कुनबाट अहिले अब मैले केही सेरिजहरू तपाईँलाई एक्सेस दिन्छु त्यस पछाडि त्यो तपाईँको एक महिनाको ग्यापमा त्यो सेसनहरू तपाईँले गर्नुहोस् र त्यस पछाडि भनौँ न एउटा सेरिज यस पछाडि हामी अझ साइमन जोनभित्र जानु अगाडि एउटा सेसन म तपाईँलाई पठाइदिन्छु त्यो तपाईँले हेरिसके पछाडि हामी अगाडि बढ्छौँ है त सर हुन्छ हुन्छ हुन्छ ल तपाईँको मलाई स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त सर विपिन सर मलाई स्क्रिन सेयर भन्ने चाहिँ मुनिपट्टि तपाईँको चाहिँ पार्टिसिपेन्ट यतापट्टि तिनवटा टिकटिक होला मोर भन्ने त्यहाँ चाहिँ टिकटिकमा क्लिक गर्नु अथवा मोर भन्ने अप्सन कहीँ होला क्लिक गर्नुभयो भने सेयर योर स्क्रिन भन्ने अप्सन आउँछ त्यस पछाडि स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् मलाई तपाईँको यो यो सेयर भन्नेमा हो हो सेयर गर्नुहोस् तपाईँले साइमन जोनमा आफ्नो अकाउन्ट तपाईँले बनाउनु भएको थियो कि थिएन सर छैन सर बनाएकै छैन मैले सेयरिङ भयो स्क्रिन सेयर भयो सेयर भएको छैन सर यो तपाईँको यो रिक्वेस्ट लाइभ ट्रान्जेक्सन ए ओके के भने छ अरे सर तपाईँलाई म होस्ट बनाउँछु त्यस पछाडि सायद हुन्छ कि नभए तर तर स्क्रिन त त्यहाँ त्यतिकै पनि सेयर हुनुपर्ने सर के भन्छ अरे रिक्वेस्ट के भन्छ अरे सर तपाईँको यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो मोडमा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर के देखाएको छ भन्दा च्याट देखाइरहेको छ होइन रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट लाइभ ट्रान्सक्रिप्सन देखाएको छ होइन मिटिङ सेटिङ मिटिङ मेबी यो मिटिङ सेटिङमा होला होइन तपाईँको सेयर भन्ने अप्सन छैन त्यो त्यहाँ सेयर स्क्रिन भन्ने समथिङ त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट भिडियो यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि only the host can share okay उसो भए उसो भए म तपाईँलाई सरसर्ती अगाडि थोरै अब वेबसाइटको विषयमा सरसर्ती भन्छु अनि त्यस पछाडि हामी त्यो चाहिँ गर्छौँ है त सर है हुन्छ हुन्छ हुन्छ के छ भन्दाखेरि अब यो एउटा पब्लिक प्लेटफर्म हो सर यसमा न त साइमन राईको चाहिँ कन्ट्याक्ट भएर बस्छ न त बिपिन सरको भएर बस्छ यो पब्लिक प्लेटफर्म जसले पनि सिक्छ सिक्छ कमाउँछ होइन आफ्नो प्रोग्रामहरू ल्याउँछ यो हामीले पब्लिक प्लेटफर्म बनाएको home about courses blog shops यो कुराहरू छ अनि मुनिपट्टि गएर चाहिँ भनेपछि त भनेपछि त फी तिरेर सिक्नै नपर्ने रहेछ नि त सर होइन फी चाहिँ लाग्छ यो चाहिँ अब तपाईँको फी चाहिँ लाग्छ <laughs> यो चाहिँ फी चाहिँ लाग्छ तपाईँको के छ यति हो भनौँ न यसमा के छ भन्दाखेरि यो तपाईँ फी आउनुको रिजन के त भन्दाखेरि तपाईँ एउटा अथोराइज पर्सन हुनुहुन्छ के बुझ्नुभयो नि तपाईँ एउटा यो प्लेटफर्मको मालिक हुनुहुन्छ कि सर बुझ्नुभयो नि होइन अहिले हो जोकमा भन्नुभयो तर यो तपाईँ नर्मल्ली कुरा पनि गर्ने कुरा हो नि त यो यहाँ तपाईँ आउनु भनेको तपाईँले तपाईँको लागि पनि इक्वेल प्लेटफर्म साइमन राईको लागि पनि इक्वेल प्लेटफर्म होइन अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मात्र के हुँदैन त भन्दाखेरि साइमन राईले आफ्नै पर्सनल ब्रान्डिङ गर्न पाउँदैन यहाँ बुझ्नु है अब एबिसी जो आउँछ आफ्नै मात्र पर्सनल ब्रान्डिङ यसमा हुँदैन जस्ट पब्लिकल्ली जोसँग चाहिँ समय छ जोसँग कमाउने ठाउँ छैन जोसँग काम गर्ने ठाउँ छैन उनीहरूले यो प्लेटफर्मलाई मजाले प्रयोग गर्न सक्छन् भनेर त्यसरी डिजाइन गरेको छ है बुझ्नु है नि अब त्यसो भन्नु अब त्यस पछाडि टर्म्स एन्ड कन्डिसन मुनिपट्टि गएर तपाईँको छ टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू त्यस पछाडि अब यो त्यस पछाडि यहाँभित्र गएर एउटा चाहिँ सेसन छ सबभन्दा ट्रेनिङ सुरु गर्नु अगाडि तपाईँले यो अगाडि डिस्प्ले भइराखेको ट्रेनिङ हेर्नु होला है त सर है यो ट्रेनिङ त्यस पछाडि बल्ल चाहिँ आफ्नो कोर्सेसहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एक्सेस हुन्छ र तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ है त सर तपाईँले अब के गर्नुहोस् भने मलाई म होस्ट तपाईँले बनाउँछु स्क्रिन मलाई सेयर गर्नुहोस् है त सर हुन्छ सर हुन्छ मेक होस्ट होस्ट ल तपाईँलाई होस्ट बनाएँ तपाईँले स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् सर मलाई ओके uh, uh, भयो होला होइन सेयर uh, भयो ल तपाईँ अब गुगलमा जानुहोस् गुगलमा जानुहोस् सर र बागु फेरि स्टप भयो तपाईँले स्टप गराउनु फेरि सेयर गर्नुहोस् सेयर गर्नुभयो अब त्यस पछाडि सेयर गरिसके पछाडि सबै ब्याक भएर तपाईँ गुगलमा जानुहोस् ब्याक भएर गुगलमा जानुहोस् है ओके फेरि स्टप गर्नुभयो तपाईँले होइन यो तपाईँको ब्याग जानलाई त फेरि उसमा लाग्दो रहेछ नि त सर के यो सबै सेयरिङ सेयरमा चाहिँ ऊ हुँदो रहेछ नि त तपाईँको सेयर नहुने रहेछ नि त जस्तो तपाईँले यस्तै सेयर गर्नुभयो सेयर गरिसके पछाडि मुनिपट्टि मोबाइलको यहाँ छ नि म तपाईँले फुल्ली ब्याक गर्ने जस्तो अब म्यासेन्जरमा हामी जान्छौँ युट्युबमा जान्छौँ अनि त्यस पछाडि कुनै कुरा एकैचोटि हामी ब्याक हुनु पऱ्यो भने यहाँ थिच्छौँ नि होइन ब्याक भयो अब त्यस पछाडि फेरि अर्को ब्राउजर खोजेर अब युट्युबमा जान्छौँ होइन टक्क त्यसरी जानेछ अहिले के रोकिरहेको छ कि छैन अहिले अब तपाईँको हो अब फुल्ली ब्याक हुनुहोस् रोकिरहेको तपाईँले के क्लिक नगरिकन जानुहोस् त तपाईँको सेयर स्क्रिन भयो त्यहाँ स्क्रिन सेयर भन्ने त आछ नि सर है हजुर हजुर स्क्रिन सेयरमा गर्नुभयो तपाईँले सेयर भनेर छ अहिले मेरो भइरहेको छ हो अब तपाईँ फुल्ली त्यसलाई स्टप नगरिकन ब्याक हुनुहोस् त अथवा त्यहाँ मुनिपट्टि तपाईँले सायद सेयर यो स्क्रिन भनिसके पछाडि एउटा आउँछ दुईचोटि त्यहाँ थिचेर बल्ल सेयर हुन्छ सायद तपाईँले दुईचोटि थिच्नु भएको छ कि मुनिपट्टि के भनेको छ सेयरमा क्लिक गर्नुहोस् त सेयर स्क्रिनमा हजुर म स्क्रिन यहाँनिर छ होइन स्क्रिन सेयरमा छ होइन बल्ल चाहिँ स्क्रिन सेयर भयो अघि त भएकै थिएन तपाईँको ल अब गुगलमा जानुहोस् त तपाईँ गुगलमा जानुहोस् गुगलमा जानु पर्यो होइन भइरहेछ होइन अहिले फेरि हजुर गुगलमा अब सर्भर गुगलमा ब्याक हुनुहोस् अहिले भइरहेछ सबलाई छोडेर गुगलमा जानुहोस् तपाईँ म अहिले हजुर सर्चमा पुगिसकेँ ओके तपाईँले अब त्यहाँ सर्चमा गएर चाहिँ साइमन जोन डट कम भनेर सर्च गर्नुहोस् ए साइमन जोन म एउटा लिङ्क पठाउँछु तपाईँलाई लिङ्क पठाउँछु त्यहाँबाट रेजिस्टर गरेर तपाईँलाई म एउटा लिङ्क पठाउँछु च्याट बक्समा नै पठाउँछु तपाईँलाई है ल यो लिङ्कमा मैले तपाईँको जुमको लिङ्कमा अथवा म्यासेन्जर कहाँ पठाइदिउँ म्यासेन्जर पठाइदिउँ हुन्छ हुन्छ म्यासेन्जरमै गर्दा हुन्छ ल म्यासेन्जरमा मैले तपाईँलाई पठाइदिएँ messenger messenger messenger messenger messenger मा तपाईँलाई टक्क पठाइदिउँ ल म्यासेन्जरमा जानुहोस् तपाईँ म्यासेन्जरमा जानुभयो हजुर हजुर तपाईँको त किन पुरै वाइट देखाइरहेछ हजुर हजुर मैले यहाँ लिङ्क गरिरहेको छु म यहाँ आइपुगिसकेँ म साइमन जोनमा आइसक्यो होइन के अरे मैले पठाएको लिङ्कबाट आउनुभयो हजुर हजुर रजिस्टर गर्नुपर्ने रहेछ होइन तपाईँले आफ्नो अकाउन्ट त बनाउनु पर्यो नि ट्रेनिङ लिनका लागि सिम्पल छ केही होइन फेसबुक र के अरे उ गरे जस्तै एउटा रजिस्टर फर्म हो त्यो त्यहाँ रजिस्टर गर्ने आफ्नो ट्रेनिङ गर्दाखेरि त तपाईँले आफ्नो नाम email ID phone number location टक्क टक्क टक्क राख्नुहोस् फोन नम्बरमा त कहाँको राख्ने फोनमा पर्दैन होला होइन त्यहीँ त्यही त्यताकै राख्नुहोस् तपाईँको वाट्सएप नम्बर के छ टक्क राख्नुहोस् अब भोलि तपाईँले अब काम गर्दै जाँदाखेरि त अब चाहिन्छ नि त हो हो त्यो चाहिँ चाहिन्छ हुन्छ म तपाईँलाई म वाट्सएप नम्बर राख्छु अहिले होइन तर तपाईँको अलमोस्ट सेयर चाहिँ भएको छैन ठिकै छ ठिक छ तपाईँले त्यहाँ के भन्छ भन्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् मजाले फर्म भर्नुहोस् अनि अब युजर नेममा अब तपाईँको नाम राख्नुहोस् होइन युनिक युजर नेममा अब तपाईँले युनिक युजर नेममा विपिन थापा भनेर तपाईँले स्पेस नराखिकन राख्नुहोस् एउटै नाम राख्नुहोस् इमेल आइडी राख्नुहोस् पासपोर्टमा चाहिँ के राख्नु होला पासपोर्टमा चाहिँ अब Bipin at the rate one two three टाइपले राख एट द रेट ना नराख्नुहोस् बिपिन वान टू थ्री टाइपले समथिङ त्यस्तै राख्नुहोस् तपाईँले एट द रेट नराख्नुहोस् सर है बिपिन वान टू थ्री त्यसरी राख्नुहोस् यहाँनिर भेरिफाइड गर्नुपर्ने रहेछ हो अब इमेलमा जानुहोस् तपाईँको आयो इमेलको स्पोन्स स्पोन्सर प्रमोसन सेक्सनतिर आएको छ होला सायद इमेलको हजुर इमेलमा जानुहोस् अनि त्यस पछाडि यहाँनिर आएको छ होइन एउटा भनेपछि गेट स्टार्टेडमा जानु पर्यो होइन तपाईँको के इमेलमा आयो हजुर हजुर के भन्छ मैले यहाँनिर ऊ गरिसकेँ होइन भेरिफाइड भनेर भनेन साइमन जोन भेरिफाइड भनेर तपाईँको यहाँनिर भेरिफाई भनेर आएको छ होला सायद हजुर हजुर प्रमोसनमा आएको छ होइन भेरिफाई इमेल एड्रेसमा हो भेरिफाई गर्नुहोस् तपाईँले र मैले पछि यो इमेल मेरो यो छ नि यो इमेल आइडी इमेलमा चाहिँ मेरो पहिला इमेल आइडी चाहिँ मेरो पहिलाकै हुन्छ होइन तपाईँले अघि जुन हाल्नुभएको थियो त्यही हाल्नुहोस् इमेल आइडी अनि पासवर्ड तपाईँ अब भित्र ग जानुभयो नि है हजुर हजुर अब फर्स्टमा त्यो सिरिज यो सेसन सके पछाडि तपाईँले फर्स्टमा त्यही सिरिज हेर्नुहोस् तर त्योभन्दा माथि ड्यासबोर्डको माथिपट्टि तिनवटा स्ल्यास छ होला तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त हो त्यहाँ क्लिक हो त्यहाँ गएर तपाईँ क्लिक गर्नुहोस् अनि क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न अप्सन आएको छ तपाईँ अदर कोर्स भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् अदर कोर्स भन्ने अप्सनमा एकैछिन है मेरो फेरि भेरिफाइडमै जानु पर्ला होइन तपाईँले साइमोन जोन डट कममा गएर अब गर्दा हुन्छ सर तपाईँलाई हजुर हजुर यहाँनिर हजुर हजुर कुनमा जाने र तपाईँको यो प्रोफाइल छ होइन माइटिम के के कुनमा चाहिँ जाने हो ए तपाईँ अदर कोर्समा जानुहोस् अदर कोर्समा जानुहोस् अदर कोर्स हजुर हजुर गएँ म थुप्रै ट्रेनिङ छ अब तपाईँको थुप्रै ट्रेनिङ छ अहिले चाहिँ सुरुवातमा तपाईँलाई त्यहाँको मिसन मिलिनियर भन्ने ट्रेनिङ छ मुनि सर्च गर्दै जानुहोस् मिसन मिलिनियर भन्ने ट्रेनिङ तपाईँले एक्सेस गर्नुहोस् अहिले चाहिँ सबभन्दा मुनि हो एउटा ब्ल्याक कलरमा मिसन मिलिनियर हो त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् हजुर अनि बाई बाई भन्ने अप्सन होला त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् बाई कोर्स हो हजुर क्लिक गर्नुहोस् त्यसलाई अनि त्यसपछि के के your payment is pending okay अब त्यो अब एक्सेस प्रोसेसमा छ म अब फर्म सबमिट गरिदिन्छु सबमिट भइसके पछाडि त्यो तपाईँको एक्सेस हुन्छ चेक गर्दै गर्नुहोस् है तपाईँ अब लगइन गर्ने यही अब डब्लु साइमन जोन डट कममा जाने साइमन जोन डट कममा जाने अनि त्यस पछाडि यहाँ गइसके पछाडि अब तपाईँले ओके अरे आफ्नो त्यो इमेल आईडी र पासवर्ड जुन राख्नु भएको छ त्यो हाल्ने लगइनमा जाने लगइनमा गएर इमेल आइडी र पासवर्ड चाहिँ टक्क हाल्ने भित्र जाने अनि त्यस पछाडि त्यो अदर कोर्समा जाने मिले मिसन अथवा माई कोर्समा गए पनि हुन्छ माई कोर्समा जाने अनि त्यस पछाडि त्यो मिसन मिलेनियरको सिरिजहरू हेर्दै अगाडि बढ्नुहोस् त्यस पछाडि तपाईँलाई म अन्य अन्य पनि म एक्सेस गराउँदै जानेछु है त सर हुन्छ हुन्छ हाम्रो के ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो रेगुलरै हुन्छ डेली नै हुन्छ कि कस्तो यो अब तपाईँको अब रेकर्डेड हो आजबाट सुरु हुन्छ तपाईँको मिसन मिलिनियरको केही सिरिज रेकर्डेड सेसन हुन्छ अब मिसन मिलिनियरको केही सेसन अब सकिसके पछाडि म तपाईँलाई त्यहाँ त्यहाँ तपाईँले अदर कोर्समा गएर स्टक मार्केटको पनि एक्सेस गरिराख्दा हुन्छ सर स्टक मार्केटको पनि भनेपछि यो स्टक मार्केट भनेपछि stock market and income training हो हजुर हजुर त्यसलाई पनि तपाईँ क्लिक गरेर एक्सेस गरिराख्नुहोस् बाई कोर्स गर्नु पर्यो होइन हजुर हजुर हजुर बाई कोर्स गरेँ मैले हजुर अनि अर्को पेन्डिङ देखाइरहेको छ ओके फेरि अब तपाईँ अदर कोर्समा जानुहोस् र अर्को तपाईँले युट्युब र फेसबुकको पनि युट्युब ट्रेनिङ र फेसबुक ट्रेनिङ पनि एक्सेस गरिराख्नुहोस् यहाँनिर advance YouTube and income channel Facebook त्यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ क्लिक गरेर यो एक्सेस चाहिँ सबै पाउँछ कि पाउँदैन यो तपाईँले आज जुन जुन पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ पाउनुहुन्छ है अब बाँकी डायमन्ड भर्जनमा त अझै धेरै कुरा छ तपाईँको पाउनुपर्ने है तपाईँको युट्युब र फेसबुक तपाईँको सुरुवात चाहिँ मिसन मिलेनियरबाट सेसन सकाउनुहोस् पहिला म अहिले सिक दोस्रो तपाईँले स्टक मार्केट तेस्रोमा युट्युब अनि फेसबुकको गर्नुहोस् है त सर हुन्छ हुन्छ ल तपाईँको स्क्रिन सेयर गरेर मलाई होस्ट दिनुहोस् त त्यहाँ होस्ट दिने भन्ने अप्सन छ होला कहीँ तपाईँको चाहिँ जानु पर्यो होइन फेरि जुममा जानु पर्यो अनि जुममा गएर चाहिँ त्यहाँ नाम दिइराखेको हुन्छ नाममा गएर तपाईँले स्टप गरिदिँदा हुन्छ हजुरको जुमलाई स्टप गरिदिँदा हुन्छ भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो इन्ड गर्नु पर्यो इन्ड तपाईँले गर्नुभयो नि त हुन्छ हुन त त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् त पार्टिसिपेन्ट भन्ने ठाउँमा हजुर हजुर भनेपछि मैले छोयो जबलाई गर्नु पऱ्यो होइन हो त्यो के अरे त्यो जबमा चाहिँ अब क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ होस्ट मेक अ होस्ट भन्ने अप्सन आउँछ कि है हजुर हजुर मेक अ होस्ट हजुर हजुर मलाई आयो अब तपाईँ टक्क के गर्ने त भन्दाखेरि जब फ्री हुँदाखेरि अब लाइभ सेसन यसरी हामी गर्छौँ नै अब टक्क जाने यसरी आफ्नो के अरे अब तपाईँले अब लगआउट अरू बेला त यसरी लगआउट गरेर बस्नुभएको हुन्छ होइन अब जब चाहिँ फ्री भएको बेलामा के गर्ने त साइमन जोन डट कम जाने यसरी जाने लगइन गर्ने लगइन गरेर यसरी जाने अनि गइसके पछाडि अब अहिले सुरुमा तपाईँले यही ड्यासबोर्डको सबै सघाउनुहोस् किनभने यो बेसिक कुरा हो के छ त हाम्रो एसबिसी र चाहिँ तपाईँको यो फरक त्यो विषयमा छ अनि त्यस पछाडि अदर कोर्समा जाने तपाईँ अदर कोर्समा गइसकेर अब तपाईँले मिसन मिलिनियरको फर्स्टमा टक्क जाने अनि त्यस पछाडि यहाँ सेरिज छ स्टेप बाई स्टेप सेरिज छ मजाले टाइम दिनुपर्छ तपाईँले टक्कसँग चाहिँ स्टेप वान क्लिक गर्ने अथवा चाहिँ यहाँ स्टार्ट कोर्स भन्ने हुन्छ होइन स्टेप वान छैन भने स्टार्ट कोर्स भन्ने हुन्छ स्टार्ट कोर्स गर्ने अनि त्यो मजाले चाहिँ तपाईँले गर्ने होइन अब कुनै कुनै चाहिँ यसरी पिडिएफ फाइल दिएको हुन्छ लिङ्कहरू हुन्छ यो लिङ्कहरू जस्ट यतिकै स्टडीको लागि मात्र राखेको हुन्छ नेक्स्ट तपाईँले क्लिक गर्ने टक्क यसरी हुन्छ होइन प्ले गर्ने सुरु गर्ने दोस्रो क्वालिटी है यसमा अब कुनै हाम्रो प्राइभेट यो के अरे भिमियोबाट म्याक्सिमम् ट्रेनिङ हुन्छ तर तपाईँको चाहिँ होस्ट अझै होस्टिङ चाहिँ त्यो तपाईँको स्पेस नपुगेको हुनाले हामीले युट्युबको प्राइभेट के अरे ऊ चाहिँ युज गरेका हुन्छौँ कुनै कुनै चाहिँ है यसरी टक्क गएर अब यो सेसन गर्ने नेक्स्ट गर्ने होइन यसरी नेक्स्ट गर्ने टक्क टक्क यहाँबाट ट्रेनिङ गर्ने यसरी ठुलो बनाउने हेर्ने यसरी चाहिँ तपाईँ सिक्दै जाने हो है त सर हजुर भनेपछि मैले अब यो भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले मैले अहिले जुन जुन पर्चेसमा उ गरेँ नि त्यो मात्र पाउँछ कि मैले अरू पनि हेर्न पाउँछु अहिले चाहिँ जुन जुन एक्सेसमा गछ त्यो त्यो चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ बाँकी हेर्न सक्छ होइन हजुर बाँकी चाहिँ अब तपाईँको भएपछि अगाडि बढ्छ है त सर हजुर हुन्छ कस्तो भयो session how was the today session session आजको अब सुरुवात हो होइन अब एकैचोटि अब अब सबै कुरा भन्न पनि अलिकति पोसिबल हुँदैन जस राम्रै लाग्यो भनौँ न ओभरअल भनौँ आजको लागि आजको मात्र हेर्नु पर्दा चाहिँ कस्तो भयो आजको मात्र भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस राम्रो राम्रै लाग्यो भनौँ न हुन्छ thank you so much interesting good night take care ख्याल राख्नुहोस् आफ्नो अगाडि बढ्नुहोस् हुन्छ सर भोलि चाहिँ हामी कति बजे गरौँ सर औ भोलि सायद अब तपाईँलाई ट्रेनिङ गर्न आएन भने म लाइभ आउँछु तपाईँलाई अब ट्रेनिङ गर्न आयो भने त अब त्यहीँबाट जाने हो अगाडि बढ्न नबुझेको कुरा बिचमा सोध्ने हो है त सर हुन्छ मलाई एकचोटि टाइम चाहिँ कन्फर्म गराउनु भन्नु ल नेपालको र यहाँको टाइम मिल्दैन अब फेरि म अब फेरि अब काम काम नगरिकन यो मात्रै गर्छु भन्दा नि मलाई अलिकति फेरि गाह्रो हुन्छ टाइम चाहिँ मैले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ बिहान बेलुकामा होइन लाइफ चाहिँ अब हजुर लाइफ सेसन चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अब ट्रेनिङ गर्दै जाने हो होइन टक्क नोट पेन तपाईँलाई चाहिन्छ टक्क पिसफुल फुल इन्भाइरोमेन्ट टक्क लेख्दै ट्रेनिङ गर्दै जाने हो अब तपाईँलाई नबुझेकोमा चाहिँ टक्क नोटहरू गरेर राख्ने अनि तपाईँले भन्नुहोस् अब त मिटिङ अब कति बेला ट्रेनिङ मलाई दिने भन्ने कुरा तपाईँले डिसाइड गर्ने हो क्या सर मैले भन्दा पनि किनभने के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँलाई के आइराखेको छैन कहाँ कन्फ्युजन छ अब सबै सेरिजहरू त सिकाइराखेको हुन्छ इन्स्ट्रक्टरले होइन कहाँ नबुझेको त्यो चाहिँ अब तपाईँले टकटक नोट गरेर ल ल सर यो टाइम चाहिँ यसरी के छ टाइम भनेर टकटक म्यासेज छोड्नुहोस् म एनी टाइम टाइम मिलाएर जसरी पनि उपस्थित हुन्छु तपाईँको लागि है त sir okay thank you so much a good night है त सर हुन्छ सर हुन्छ